En primer lloc, entenem que el feminisme ha de ser un dels elements principals a l'hora de plantejar polítiques públiques emancipadores. No? És a dir, aquesta onada eh, feminista on la dona per fi està recobrant o està eh, ocupant un paper que durant molt de temps la societat l'havia eh, relegat o en alguns casos l'havia negat, eh, podem entrar dins d'aquesta corrent o d'aquesta mareja que és morada. La justícia social ha de ser una altra de les pates. Els drets socials tenen que ser drets plenament garantits. La gent vol poder tindre un metge que li atenga, no, no tindre que patir llistes d'espera, anar a la universitat o tindre's fills eh, en, en col·legis de qualitat. I pensem que hi ha dos elements molt importants també que cal eh, ressaltar. Per una banda, hem de fer-ho democràticament, uh mhm. -huh. és a dir, hem de prendre les decisions democràticament, consultar-li més al poble i decidir col·lectivament, i ho hem de fer des d'un punt de vista ecològic. No? Ese horitzó ecològic, ese nou acord ecològic que pensem que sense una economia sustentable viable ecològicament mm i eh, pràcticament no es quedarà vida en el planeta.